eu vreau, vreau să fie felicit cu hramul orașului nostru! Cioara și cu noi până o muri. El merită ca și, și în Parlament, nu numai ca primar. Asta nu are logică, de ai furat o mie și îți dă una de 10. Напишите все вопросы, мы вам ответим. Astăzi Orhiul face 464 de ani, iar noi venim să îi spunem la mulți ani. Marșul orășenilor s-a pornit din strada Chișinăului și vin încoace în frunte cu domnul primar Ilan Șor și oficiale ai primăriei municipiului Orhei. Bună ziua, dragi orhiei! Ура! Вас не слышно! În trei ani, noi am reușit să construim din Orhei cel mai prosper oraș din țară. În scurt timp, fiecare orhian va trăi ca în Monaco, aici, în Orhei. Primarul face, cum au fost înainte niște hoți, talhari, veniturile se duceau pe buzunări la primar. Dar știți că el este principal în furtul miliardului? Taman nu el, dar a fost guvernul, rechet era la guvern. Filat, Filat a furat și el, el primul ministru, el a furat. a dus. Și nici un primar nu a făcut ca așa. Da. nici unul. De aceea a pus în buznac să fac o căți cu două etaje și invalizi și piesele pe zdohlească. Multe schimbări s-au făcut. Eu când veneam la fica mea nu era așa. Dar am foarte frumos și am ieșit să vedem și noi sărbătoarea orașului. Da mai fi în toată Moldova așa primari cum e la noi, apoi Moldova ar fi o țară europeană foarte frumoasă. Altcineva numai nu el. El uh, nu a avut nevoie de banii ăștia, că el la 12 ani, de acum era milionar. Cine suntem să judecăm? Da. Nu avem nicio... Nu avem de cum nici la domn, la nimeni să judecăm. Da. Sunt instanțe care trebuie să clarifice chestiile astea. Demonstrează că furat Noi știți cum suntem la dreapta noastră. После Нового года, когда партия придет к власти, а это будет, поверьте мне, это будет, то мы в Аргеев переведем и многие министерства, и многое другое. И Аргеев заживет новой жизнью. Я вам обещаю, ламут Аргеев! Foarte multe lucruri a făcut bune și pentru copii, pentru maturi, pentru toți. El merită ca fie și în Parlament, nu numai ca primar. Dar el mai bine l-a lăsat la orhei că pentru noi e bun el, altul nu ne trebuie. De la primarii n-al dăm la nicăieri. Lângă noi, stai. Pe lângă dânsul noi ne hrănim, dar nu fă așa, noi murim de foame. Bătut! Dar ce e aici? Unie. Ce e aici? De măcar. Aici e masa mare. Da. Aici e masa mare. Ce? Ușuriel, ușuriel. Ușuriel, șef, domnilor. Примус, так поляк вступив. Де боля пацана вже смерті. Скунека маса мари, да бытки кубулька стоишь ты. Вода против кидает с первой страны, этим портфелем. С той стороны пройдите. Здорово. Ну ви що, роки так остати? Напишите все вопросы, мы вам ответим. Так, ну з ним подать интервью, з ним